sungalo jora kalo sungalo jora Keramakalo sungalo jora Punyakalo sungalo jora Keramakalo Silame ukakalo jora Sungalo Silame ukakalo jora Keramakalo Baraji chama misoro Sungalo la Jurumu chama miya Sungalo la Ni sungalo manase Silame ukakalo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما أفهم بك أن فلم قدم تبي جبران كان أنا جمعك من دي كنا كانوا يسوي سلا رمضان أما بلا جلفو دانت فلمنا كدوقة كاي كدوقة ينوفي الحمد لله رب العالمين أو نيني أنا جاك فلدي نور شريف كي ما نيش أنا ما الله دينه كان ينا ألفي ألا كشجاني كنا دي بوي ما أونيفه كشجاني كنا دي أني رمضان تبوي كفه ala k'a fa ɲuman na kana ɲuman sɔrɔ bu yɛrɛ nɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka fasanamaw la sago ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ bu ye sago ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sanamaw la zuriya bɛɛ lajɛlen fo ka shirifu fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan sana ka kalanden ni sana kanubagaw ani silamɛ bɛ diɲɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnma minnu sɔgɔlen don mɔgɔdam tɛ bɛ jabara na an bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na alihamdulilayi k'a ɲini ala fɛ halisa sunkalo ti mɛn ala k'o di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka bato kɛ bato minɛ ni Ni anw ni anw hakili ka ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah an ka bi eh, émission spéciale kɛnɛ kan alhamdulilah rabil bi kɔni an bɛna kuma kɛnɛya de kan ka sababu kɛ kɛnɛya fana ye fɛn ye sunkalo la min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma minnu fana n'olu ye kalan kɛ ka kalanjanw kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka kɛnɛyakow ɲɛɲini adamadenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen la cogo min kɛrɛnkɛrɛn ma sun waatiw kɔnɔna na alihamdulila rabi alaminna. o hukumu kɔnɔna na eh, an ka dunanban b'an bolo kɔrɔ yan nɔ bi inshallah ale tɔgɔ docteur jibril Traoré. donc spécial eh, c'est un spécialiste en endocrinologie diabétologie et nutrition donc spécialiste de do donc eh, an ale de bena kuma bi inshallah an bena kuma fɛn en kan yɔna an ka don an ka bisigi ɲiningali kɔnɔna na an docteur Bismillah, folikan b'a bolo ka ɲɛsi mɔgɔ dam tv filabaw ma a b'o lase an be sɔrɔ ka don an bi ɲiningali kɔnɔna na Dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam, taala wabarakatuh. Kifah. Masha Allah, alhamdulillah. Kolbas dah wira lah. Alhamdulillah. Semua lalu juga dah waga. Alhamdulillah. Masya Allah. Alaga hati mego mandang. Ami ami ami. Fulkan bi bulu ganya sih flebo kau ma. Yona nga dobi keshon kon Ah, mi nga fulkan bi kasi mukadam TV lagi baga bela jadi ma. Masya Allah. Keren keren nga sirfu ker sirfu. Wallah. Baare ma noi bui Hyderabad. Wallah. Eki anga bui anga bayro. Oh. Allah. an bɛ dugawu ka ye a fana ka dugawu ka ye ah, ala ka se ka sunkalo timɛ ko ɲuman d'an ma cogo ala ko dugawu min an bɛɛ lajɛlen ma an b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye faamu kɛ an ka dɔgɔtɔrɔba ale ka nin fɔlikan in na eh, i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min il est spécialiste en endocrinologie diabétologie et nutrition donc an bɛna kuma fɛn min kan kosɛbɛ kosɛbɛ bi de façon globale kɛnɛya ko don mais kɛrɛnkɛrɛn ma a bɛna kuma jabɛti fana kan inshallah Donc ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo ka docteur maw de ye jabɛti yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye n'u français na ko définition définition ni diabète ye mm-hmm. mm-hmm. inchallah n'i bɛ se ka ɲɛfɔli min kɛ an ah bon diabète ye bana mm-hmm. en général n ka émission n ye émission caman kɛ yɔrɔ caman na mais alni nga consultation na unhun n ka kuma fɔlɔ ye min ye n b'a fɔ ni Ala ye mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ don jabɛti la unhun kana hami allah akbar parce que bana jugute Allahu akbar euh dro tro era la minga gele bana gagne donc mm-hmm. nim bana gagne don don kanu mm-hmm. kanoko Allahu akbar euh jabati ya ti dore mm-hmm. amma fo ya ma ko suguru chaya bana parce que ame dumuni fin fin ge farkuru la suguru ba bela allah akbar met ma e bayi Dofi Suguru te sugoro tɛ ka mhm. se mhm. ka o de bɛ na jabɛti ye sisan sugoro de Suguru sigi joli la mun bɛ suguru to a ka caya joli la parce que fɛn dɔ de bɛ farikolo la nanzsarakan na n'an k'o ma ko samaɛnɛ bamanankan na nanzsarakan na an ko ko pankya bamanankan na an b'a fɔ ko samaɛnɛ o de bɛ ji dɔ dilan o ji de ye insuline o ji in de bɛ kɛ sababu ka suguru ta ka bɔ joli la k'a don farikolo kɔnɔ pour que farikolo ka se ka labara k'a kɛ énergie n'an ko bamanankan na fanga mɛ mm-hmm. tuma dɔ la mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ dɔw fɛ yen mm-hmm. sukaro in tɛ ka ji bɛ ka dilan u b'a kalite mai ɲi u bɛ sugu i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛ ji in tɛ ka dilan yɛrɛ u bɛ taa sɔrɔ dɔw fɛ ji ka dilan kalite ka ɲi ma a tɛ ka se k'a ka baara parce que souvent ni farikolo kumayara surtout kɔnɔbara yan fan fon fe bɛ ji bali ka baranke tulu de se ka ji bali ka baara in kɛ ni o kɔfɛ docteur an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye fana sunkalo yɛrɛ fana ye fɛn jumɛn ye o euh, définition. bon an ka dɔgɔtɔrɔya jatew la. an ye sunkalo kɛ kalo ye. kalo barikama don. mais sunkalo yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye. i ka se ka sun kɛ. sun dun filɛ o tɛ fɛn wɛrɛ ye i ka se k'i yɛrɛ minɛ. ka bɔ dumunifɛnw ma. ka bɔ euh, jimifɛnw ma. ka bɔ minfɛnw ma. ani nɛgɛgelaw mhm. k'i yɛrɛ minɛ ka b'o la k'a daminɛ tile mhm. wuli waati mhm. fo ka taa se tile bin waati la sunkalo yɛrɛ bɛ bɛn silamɛya san kalo kɔnɔntɔnnan de ma ɛ que a bɛ se ka kɛ tile mugan kɔnɔntɔn ye tuma dɔ la a bɛ se ka taa se fo tile bi saba ala ka tɛmɛ ko ɲuman dɔn miyami miyami alihamudulila tiɲɛ na nin walawalali bɛɛ lajɛlen faamu sɔrɔ nin na kuma ninnu u ka dɔgɔn dɔɔni nka barikaba de b'u la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu cogo ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma halisa an n'an ka dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ɲininkali hukumu kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ n'i ye jateminɛ k'a yira la k'a fɔ ko etidiba dɔ kɛra n'o ye jateminɛba dɔ ye a kɛra diɲɛ jamana caman na k'a yira k'a fɔ jabɛtitɔw u n'u ka jabɛtiya bɛɛ mɛ u sera ka sun donc o etidi nana na cogo min na n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o etidi kibaruya kan. wala o o étude min c'est pour que kayira kaca k'a foko slama silamɛya ka ca jɛ kɔnɔ et que slama ka cha et que bien vrai que ala slama do dɔw ka do jabɛti la mais o matrafa Allahu akbar o kun karo de ye din in de étude épijar a 2014 akara kɛra silamɛya jamana fuma, nama fuma b'a pays islamique et non islamique akara olu peu près jamana حتى انسبا ها ogu mogo de fara fara ɲɔgɔn Allahu akbar k'a jate minɛ sunkalo kɔnɔ jamana tan ni saba la mankan kun b'a la même un parti dɔ b'a la Égypte ninnu b'a la etc c'est pour que k'a yira mɔgɔw la silamɛya jamanaba minnu n'u lakodɔnnen c'est pour que Parce que tout le b'a to an et que n y'a f'i ye diabète ko jabɛti bɛ en général ni insuline de m'a baraka gagne kɛ tout le bon tulu min bɛ kɔnɔbara yanfan in bonya o bɛ insuline balika k'a ka baara kɛ n'o kɛra sukaro bɛ sigi joli la Alahu akibaru Alahu akibaru est-ce que i y'a faamu n y'a faamu o de la an kan ka fɛn bɛɛ pour ne pas que an ka allah bonya Alahu bon an société nin kɔnɔ mɔgɔw bolo ko n'i ma bonya consommation voilà mɔgɔw bolo n'i ma bonya ko b'a jira k'a fɔ Sétillé. Sétillé. Hali yɛrɛ min filɛ nin ye sisan n'i commencera ka fasa mɔgɔ bɛ ɲininka ko mun b'i la mais n'i bonyana sisan mɔgɔw b'a fɔ aa ko Mukutari ko dɔ bɛ ka fara sɔrɔ kan dɔ bɛ ka fara sɔrɔ kan o ye tiɲɛ ye alors que bonya ye bana de ye mɔgɔ ka ɲi hakɛ de la bamananw b'a fɔ ten fɛn damatɛmɛ wali si man ɲi nazaraw fana b'a fɔ ko l'excès de toute chose est nuisible fɛn bɛɛ ka ɲi hakɛ de la o de la an bɛ mɔgɔw kunnafoni mhm. u ka o yɔrɔ jateminɛ k'o hakili to bonya ko na kosɛbɛ o kɔfɛ mɔgɔ minnu tɛ taama mɔgɔ minnu tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ mhm. ni o ye o ye o sigilen don mhm. bon min yɛrɛ o ko in fana tɔ caya o kɛra bolimafɛnw ye parce que n'an y'a lajɛ sisan moto cayara mobili cayara yɛlɛkanfɛnw Cayara a bɛ min bolo a tɛ min bolo bɛɛ b'a sɔrɔ bɛɛ b'a essayer ka yɛlɛ fɛn dɔ kan pour que i ka se k'i ka course kɛ voilà bon an y'o ye an b'olu kɔnɔ ou bien sigilen don ka dumuni kɛ ka sigi effectivement bon farikolo dun filɛ nin ye pour que farikolo ka se ka sukaro labaara fo que farikolo ɲɛnajɛ de ka kɛ bon ni mɔgɔ min tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka caya i bɛ taa ye sukaro in bɛna caya olu joli la o de la an bɛ profiter nin yɔrɔnin na ka fɔ Mɔgɔw ka bouger pas hali n'i y'a ko diabète ka ca musow ka tɛmɛ cɛ y'o sport voilà faut que farikolo oui effectivement <laughs> Oui, je tiɲɛ i y'a faamuya o kɔfɛ Fedi, eh itse se ka fɛn don chamaka ka sukaro chamaka kan, fo ka sukaro caman k'a ka sigi a duguma, ni sukuru chara domra se dɔ la an bɛ sukaro n'o kɛra o filanan jugu, ɔhɔ, yanni ga se o ma i k'a kɛ hakɛ ye, exactement o ga la sukaromafɛnw caman kan ka b'o la, Alahu surtout ni min fenu mhm boisson ninnu mɔgɔw ka caman b'o boisson sucrée boisson sucrée ninnu caman b'olu la Alahu akibaru Alahu hali an ka se ka boisson ninnu ni jus ninnu mhm. remplacer ni yiridenw ye mhm. unhun o ka ɲi kosɛbɛ Alahu akibaru Alahu i y'a faamuya mashallah ani fana unhun mhm. olu kɔfɛ unhun muso minnu bɛ den kunbaba wolo unhun i bɛ taa ni jigili kɛra o waati na den bɛ kunbaya a bɛ tɛmɛ kilo kan bon ni den bangena tulo normal kan ka kɛ tulo normal man ka tɛmɛ n'a tɛmɛna tulo naani ne kan a bɛ fɔ de ma ko makuruzomi fetal ko den bonyana ka n'a b'o n'a b'o jukɔrɔ wala aw b'an hakilina tigɛ an man ka jigin ka dama tɛmɛ fana dɛ an bɛɛ ka ɲi k'a wala sinon hali dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jabɛti b'olu minɛ kɔnɔmaya kɔnɔ n'o ye ka caman bɔ sukoromafɛn ninnu na ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ani tulumafɛn ninnu u b'o olu fana protéger o ye traitement naturel u yɛrɛ exactement wari bɔ wari sara t'u la machallah voilà bon e ka ɲininkali kɔnɔna na mhm. e kun ko fana ni jabɛti bɛ mɔgɔ min na a bɛ na ni mun ni mun ye parce que sani n kun ka don kɔnɔ faut que fɛn mun bɛ kɛ se ka sababu ye ka jabɛti n kun ko fɔ maaw ye fɔlɔ ko faamuya ni jabɛti b'i la mhm. Parce que ni farikolo tɛ ka se ka sugaro in labara a bɛ taa fɛn dɔ de ta n'anko ma tulu a b'a k'a bɛ tulu de ba yɛlɛma k'o kɛ fanga ye sogoro wa sogoro nɔ o de bɛ ni fasali yɔrɔ in ye e kuma dɔ yɛrɛ o dɛsɛ ninnu o se ka sababu ye ka na ni kɔlɔnlɔ dɔw ye farikolo i y'a faamuya Dɔgɔtɔrɔ an ka pɔsi waati sera n' sɔnna ma ani filɛlikɛlaw sɔɔni dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bilatɔ kan n'o ye sa ramadan kɛnɛ ye a ka di aw minnu ye ka tv filɛ aw ka teliw la sanga na ka waati ka sabu kɛ u ka jamukan dumanw ye ani yaasa ka se ka ɲɔrɔn sirifikɛ b'u ye k'o ye ka fɛɛrɛ a ma lafiya ani damu kɔnɔna na nka aw kamana gannen don a t'a dɔn a bɛ mdamutebe sɔrɔ cogo min an b'a fɔ aw ka nisɔndiya k'a sabu kɛ tamori elɛktroniki nana o gɛlɛya wuli ka bɔ aw kan n'aw be fɛ ka mukadamu tv sɔrɔ aw ka telew la fofalaki k'a sɔrɔ a ma kɛ ni abonɛma sarali ye kalo kalo aw d'a ye a ka startaraki ale degodɛri n'a parabol k'o san k'o sigi aw fɛ yen nɔ wa o caaman tɔnin don tamaro ɛlɛktroniki la u ye bere da sɔngɔ k'u fana y'asa aw be se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min o kɔfɛ n'aw mago b' startaraki ka minayɔrɔw la i n'a fɔ kamera de siriviyasiw degodɛriw kabliw antɛnimonɛlaw ka aparɛ lanpandɛriw tɛtikayiw ka taa se batiri bilendow ma tele a fitiniw a hakɛlamaw an'a belebelebaw parabɔliw imidifikatɛr a fitini a hakɛlama an'a belebelebaw ka taa se fɔntɛniw ma aw da ye aw ka weleli kɛ tamaro elektronik ka jabala la aw bi abubakar sanoko walima shagana hama la kunma a b'olu sɔrɔ ni nimoro nunu dɔ la kelen na tamaro elektronik u ka jabala suguba konnana na immeuble modibo la boutique nimoro tan duuru tamaro électronique i jɔra anw jigi kɔrɔ alhamdulilahi rabil alamina ni aw ni aw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ramadan kɛnɛ ka tugun inshallah i n'a fɔ an ye cogo min an ka kuma daminɛ na an bɛ kɛnɛyako kuma de la bi Oumu kɔnɔna na ni kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu y'u ka waati bɛɛ jan kɛ kalan na kɛnɛyako sira kan n'olu dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo min n'ale tɔgɔ yebri tarawele sosali an don kirinlɔsi jaabi tolosi nitiririsiyɔn dɔnku a bɔra ka wawali minnu kɛ sala an b'a jiginya k'a fɔ aw ni aw an ye caman faamu la nka halisa an n'a ka dɔgɔtɔrɔba bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛmɛn an ka ɲininkaka ye ɲininkakali b'an bolo ka ɲɛsin an ka dɔgɔtɔrɔ ma o de i bɔra k'a fɔ sisan Ni jɔ bɛ de bɛ fɛ ka mɔgɔ minɛ sin ni sin minnu bɛ k'i la i bɔra k'olu sinw fɔ mɛ o janɲɛ segu n'o ye ka taa la esseke ye sen bɛ ka k'i la ka sabati ese jabɛti bɛ na wa walima a tɛ na wa o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na n'o ye biolosi yehamdulila ni min ye janɲɔsigi yɔrɔ ye fɛn nɔgɔ ye ale man kɛlɛ parce que ko nɔgɔyara sisan kuma dɔ yɛrɛ a ma se i ka wuli k'a fɔ k'i bɛ taa to kiso yɛrɛ la mɛ gramu kelen ni tan sanfɛ ka taa se fo gramu kelen ni mugan duuru yɔrɔ ninnu na an b'a fɔ ko ko karisa masina i k'i hakili to i yɛrɛ la n'o ye prejabɛti ye o la i bɛ alerte yɔrɔ la i bɛ alerte yɔrɔ la i k'i hakili to i yɛrɛ la sukoromafɛnw na sinon n'i m'i hakili to i yɛrɛ la don n'a nataw la jabɛti bɛ se ka sigi Allahu akbar Allahu akbar han bon sisan ni cara cayara glisimi agent mm. sani ka daraka dun sɔgɔmada fɛ mm-hmm. n'a cayara gram kelen ni mugan ni wɔɔrɔ ye mm-hmm. fɔlɔ la an tun b'a fɔ gramu kelen ni mugan ni wɔɔrɔ mm-hmm. siɲɛ fila n'an y'a ta bi n'a bɛ gramu kelen ni mugan ni wɔɔrɔ sanfɛ o don dugusɛjɛ sɔrɔ ta a bɛ gram kelen ni mugan ni wɔɔrɔ sanfɛ an b'a fɔ karisa ala y'i gɛrɛsɛgɛ don jabɛti la mɛ sisan depuis san uh-huh. eh, ba fila ni tan ni wolonfila Jen jɛkuluba min ka baara bɛnnen don kɛnɛya ma n'o ye OMS ye olu jate jateminɛ labanw y'a fo an ye une fois suguru chara cayara gramme kile ni mugan woro yi shen kile so mona fɛ dɔrɔn o y'a bannen ye Allahu karisa Allahu garisigɛ dɔra jabɛti la ou bien tile kɔnɔna na n'an tora ka sukaro lajɛ n'an ko ma glycémie aléatoire c'est sa dire ka dumni dumuni kofe erfla kofe anya yi k'a fo suguru bi gram Hmm? kasus sampai lala ama akar sa higra sa kadura jabe jela Allah akbar analisi mhm. robi ke dokter sulla nans gale no muna mhm. mhm. ni ton no masa ga jabi jon jon ram namo hiperglisemi provoke se ami sukuru ma fa no dati lamu mo gram tan duru no eki air flak of family n'a cɛyara ni fly, drama ye dɔrɔn an b'a fɔ a karisa masina ala ye ba la bon analyse woro be na general en général b'o utiliser hmm. jabɛti diagnostic la hmm, hmm. n'an ma hemoglobin glyquée o analyse ale be bɛ be yela ma yela ma kɛ tile kɔnɔ ale be kalu sabata de faranyo ma k'o fɔ allahu akbar normal la amanga teme, woro tɛmɛ ni kan Main une mana k'a tɛmɛna wɔɔrɔnin woro ani kungan fen duru kan amerikɛnw amerika yen olu kuku, ko i gɛrɛsɛgɛ bɛ jabɛti la mais munna an africains an ta utiliser mhm. k'a fɔ k'an ka jabɛti confirmer ni o ye mhm. parce ka n'o ye bana dɔ ye i n'a fɔ jolilabanaw joli dɛsɛw bɛ se ka kɛ n'a ye kolociw bɛ se ka kɛ n'a ye bon an dun ka jamana nin kɔnɔ o de ka ca o ka ca mais a bɛ mɔgɔ mun na bɛɛ t'a dɔn bɛɛ fana t'a dɔn parce que dɔw b'u ka jɛnɛtigɛ kɛ n'a ma juguya a tɛ a tɛ dɔn o de la o de kɛ an k'a kɛ k'a fɔ ko ka confirmer an b'a kɛ pour que ka jabɛti suivi kɛ Ka n'a juguyayara walima n'a ma olu da jabɛti dɔ fɛ yen an b'o kɛ o kalo saba kalo saba k'a dɔn n'a sɔrɔ an bɛ ka furakɛli minnu kɛ ni furakɛli ka ɲi ani an bɛ ka ladilika minnu d' u ma n'o sɔrɔ bɛ k'o lato n'o bɛ k'o labato alihamdulila an b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka faamu sɔrɔ ni wawaleli ɲuman ninnu na halisa n'an ka dɔgɔtɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ tarawele ye sisan an bɛna don eh, deba yɛrɛ nima yɔrɔ la parce que kuma bɛ sunko de nɔfɛ yalima dɔgɔtɔrɔ jabɛtitɔ dɔw bɛ minnu bɛ se ka sun wa walima jabɛtitɔ sun bɛnnen don ka b'a bɛɛ kan de <laughs> kuma in <laughs> e y'a fɔ cogo min na o y'a kolomayɔrɔ ye labɛn mhm. e mhm. o la e bɛ taa i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen o b'a jateminɛ n'i kan ka sun walima n'i man ka sun mɛ bakuruba la mun ka sunko kɔlɔlɔ ka bon parce que degerew bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de o ye ala ye denmisɛnnin minnu gɛrɛsɛgɛ don jabɛti la n'an ko ma jabɛti de type 1 parce que olu fɛ yen Eh, ONG dɔ bɛ n'an ko ONG santé diabète ale bɛ ka denmisɛnnin min suit u malila, taa Mali la a bɛ ɲini ka taa denmisɛnnin kɛmɛ seegin la Ala ye mun gɛrɛsɛgɛ don jabɛti la aa n'i ye mɔgɔ caman ɲininka f'e ko jabɛti bɛ maakɔrɔbaw dɔrɔn de minɛ a bɛ denmisɛnninw fana minɛ Alahu akibaru n bɛ profiter o yɔrɔ fɛ k'a fɔ type 1 tɛ k'a fɔ ko a bɛ denmisɛnninw ta ye mais mhm. jateminɛw y'a ira k'a sisang sisan type 2 n'o ye mhm. mɔgɔkɔrɔbaw ka jabɛti ye mhm. o bɛ ka denmisɛnnin caman fana minɛ surtout denmisɛnnin mu nga bon kojugu denmisɛnnin mun ka sukoromafɛn dun ka ca mhm. ani minnu ti sport fana ani minnu ti sport ke bi bɛ ma don i sport ke, ti sport ke ani tulumafɛn allah o de la parents kan k'u hakili to kula allahu akbar k'a fodro k'ala e fataw ke ni ye mhm. ko me bɛ denmisɛnninw to yen u ka dumuni kɛ comme ils veulent mhm. c'est pas bon allahu akbar allahu akbar parce que ninnu to siga t'o la sini sugoro bɛ se ka jigi k'a dama tɛmɛ fo ka taa n'o ye koma na ou bien a bɛ se ka yɛlɛ k'a dama tɛmɛ fo ka taa n'o ye koma na c'est à dire ka conscience perdue ni a b'o minɛ ka caya sanni sunkalo cɛ an ma f'olu ye olu ka to yen olu ko a to yen ou bien muso minnu gɛrɛsɛgɛlen don n'an ka muso kɔnɔmaw olu fana ka jabɛti donc olu de ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka taa consultation kɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ min ɲɛsin don jabɛti ma a bɛ se k'u dɛmɛ dɛmɛ cogo min na o cogoya la i y'a faamuya an n'an k'o ma ko la o tarawele sigi o kɔfɛ minnu ka kɔlɔlɔ fana dannen kan ni kɔlɔlɔ n'an ko hri o ye mɔgɔw ye ni minnu ka jabɛti ma ba sigi kosɛbɛ mɛ ala kɛlen k'o gɛrɛsɛgɛ don bana wɛrɛw la jabɛti kɔlɔlɔ dɔw in n'a fɔ dusukunna banaw i n'a fɔ ɛrɛnna banaw hali n'a ma se jalizi sadi ninnu ma ani mun bɛ fura wɛrɛw kan mhm. ni fura wɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu ye ka sukaro jigin k'a dama tɛmɛ mhm. parce que furaw fana bɛ jabɛti furaw la olu fana ka jabɛti olu ka sunko kɔlɔlɔ ka bon mhm. ani i e bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ fura dɔw kan mun bɛ se ka sukoro jigin k'a dama tɛmɛ mɛ e bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw la fana o kelen de b'o o damana so kɔnɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kan souvent o man ca an fɛ yan o ka ca nanzara jamana de la ne ye maison de retraite voilà olu ka jabɛti ko risque ka bon kosɛbɛ sinon o la sisan mun ka jabɛti ko jabɛti bɛ mɔgɔ mun na n'o ka sun risque man bon kɔlɔlɔ man bon kosɛbɛ o ye ma jagoya dɔgɔtɔrɔya la mɔgɔw kan cogo min na ni mun ka jabɛti kɔlɔlɔ ka bon an ni diinɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la parce que diinɛ fana na sun tɛ diyagoya ye ni a bɛ kɛ sababu ye k'i ka kɛnɛya tɔ jankaro ni a bɛ kɛ sababu ke, dankari yɛrɛ na nin na siga fo ya t'o la an mun ye go yab a bɛ se k'o tɔn karamɔgɔ y'o kuma o y'o kuma caman fɔ bila dɔ kan nɔ e y'a faamuya walahi mais uh-huh. par contre jabɛti bɛ kɛ sababu e esun bɛ kɛ sababu ye ka jabɛti tɔ dɔ ka jabɛti tɔ basigi Allahu akbar parce que waatiw ti ma ni tulumafɛn dɔ ka ca voilà an b'a fɔ o jabɛti tɔ ma le risques faibles uh-huh. c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka jabɛti basigilen mm-hmm. ni Sunkalo tile 30 sun ka sɔrɔ a ma ni kɔlɔlɔ ye, Alahu akibaru, est-ce que i ye yɔrɔ faamuya, a faamuyala kosɛbɛ, masala alihamidulila rabil alamina eh, an b'an ka dɔgɔtɔrɔ fo kosɛbɛ a ka nin walewaleli ninnu na ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Mɔgɔ Dame TV jabarani kan vraiment dɔgɔtɔrɔ Ala ka n'i sara mm-hmm. eh, o t'a to ko halisa n'i bi fara ɲɔgɔn na an bɛna don ɲininkali min kɔnɔ sisan o de ye ni Ala ye mɔgɔ min garijɛgɛ diabète la mais i bɛ se ka sun i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min bɛ kɛ sababu ka jiko dɛsɛ parce que an bɛ kuma bɛɛ o de la funteni fɛ an bɛ porofite k'a fɔ mɔgɔw ye funteni fɛ ko hakili to jiko la kosɛbɛ ka to ka ji caman min mɛ sunkolo mana daminɛ ah, o bɛ tigɛ <laughs> i y'a faamuya bon jabɛti dɔw fɛ yen jiko dɛsɛ vraiment complication déshydratation jateminɛw y'a ira, étude mm-hmm. dɔw kira. Mm-hmm. olu y'a ira k'a foko ko mɔgɔ minnu bɛ sun dun mm-hmm. jabɛtitɔ minnu bɛ u ka sukaro fana ka jigi ka dama tɛmɛ o fanga ka bo sungolo kɔnɔ ka tɛmɛ min ta ka jigi ka dama tɛmɛ étude in kɔnɔ quoi o y'a yira na k'a fɔ a bɛ se ka ka se fo ani ma tɛ e a bɛ min kan mais o jit kelen kɔnɔ fana o y'a yira na k'a fɔ dɔw fana ka sukaro fana bɛ se ka yɛlɛ k'a dama tɛmɛ o to sun na fo ka taa se duuru ɲɔgɔn ma c'est à dire sukaro yɛlɛ bɛ se ka caya komi sukaro jigi bɛ se ka caya sunkalo kɔnɔ o yɔrɔ nin na n bɛ profiter k'a fɔ mɔgɔw ye o k'o hakili to yɛrɛ la c'est à dire hali n'i bɛ sun na n'i y'a ye k'a fɔ jimim suguro yala simu to dɔwɛrɛ jimim jimi suguna Suguna sugunɛkɛ bɛ caya dakɔnɔna nin la o y'a yira k'a fɔ ko be bɛ o suguru yala leno n'o kere be sigi ka sugoro contrôler mhm. n'i ka para b'i bulu e k'i mɔgɔw k'a bila kunkolo la suguru contrôle a tɛ sun cɛ an y'an karamɔgɔ ɲini o la o y'a fɔ an k'a y'a fɔ effectivement parce que mo ko be la effectivement bon k'a k'a giran fila ni kunkanfɛn duuru komi hmm. mɔgɔw ka bamanankan faamuya cogo tɛ kelen ye o b'a yira hmm, hmm, i ka sun tigɛ i k'i ka jabɛti furaw ta suno n'i tora ten a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye fo ka taa se koma yɔrɔ ma yɔrɔ ma i bɛ bɔ i yɛrɛ kalama exactement fo k'an k'o yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye effectivement mais tuma dɔ la fana e eh, b'a ye dɔw ka sukaro bɛ jigin fo ka dama tɛmɛ o fana o manifestation ti dore ye i bɛ taa sɔrɔ ni sukaro la sisan kɔngɔ b'i Mm-hmm. ibi nervira mm-hmm. do yɛrɛ bɛ ɲɛnamini mm-hmm. i b'a ye o b'o wɔsi hali n'a dɔw bɛ kilimu kɔrɔ o bɛ to o yɔrɔ la ni kɔngɔmakan b'a ye farikolo na to ka yɛrɛ yɛrɛ sugoro bɛ ka mange farikolo la sugoro bɛ ka o mm-hmm. y'a sɔrɔ i kalama n'o kɛra dɔrɔn i ka sugoro kɔntorole n'i y'a ye fu ni biro yɔrɔ yɔrɔ ninnu na dɔrɔn ka se se fo duguma yɔrɔ ninnu na i ke sun tigɛ sinɔn ni m'o kɛ a ka ye fo i bɔ i yɛrɛ kalan ma ko koma olu dun man o fana ni ko ma ke ma ala ami ami ami ami ala yoro je ara me o bɛɛ kɔfɛ an y'a ye k'a jate mino la fana kɔlɔlɔw b'a la cogo min na mɛ nafa dɔw b'a la parce que n bɛ ka ba min f'i n'o étude epijare. o étude y'a yira n na k'a fɔ min étude min kɛra silamɛ jamanaw ni jamana la fana n'o kɛra 2014 n ko f'a kɛra jamana tan ni saba o étude y'a yira n na k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ sun o étude kɔnɔ a kɛra sababu ye ka caman dɔ bɔ caman ka poids la fasa Ke me que messerra la Mog an wòro an confen’ton ye po perdu o capcha far se ne je te me mogòt cha ni far coma se bo. ni mɔgɔ caman b'o faamuya ni sunkalo yɔrɔ sunkalo la sisan an y'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman fasa mɛ o ci kelen y'a yira k'a fɔ ko sunkalo fana kɔnɔ a bɛ kɛ caman ka dɔw bonya ka dɔw bonya parce que o ci y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sɔrɔ la mɔgɔ mugan ni kɔnɔntɔn ani kunkanfɛn kelen ɲɔgɔn olu kun bonyana o jaralakaw de o kɛ cogo di sunkalo dabɔra yɛlɛmina kama i ah. b'a sɔrɔ depuis o bɛ tile bɛɛ kɛ o tɛ dumuni kɛ depi y'a ŋa ɲasiri i mm-hmm. ikan ŋa sungi ɲina sungulo n'ala si kenera ikan ka labe. labɛn a bɛ labɛn cogo di sani sunkalo kasi se ka fɔ kalo kelen bɛ kalo fila ka si ka ma oka aja a jateminɛ i farikolo evaluer ali mm-hmm. eh, n'i bi fura mun ni yele wɛrɛ min kan ka don dola pour que ka se ka ni o ka ji min ka caya pour que ka se ka farikolo protéger jiko dɛsɛ in na bon tile min bɛ ka bɔ a ma nɔgɔ bon surtout mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen olu farikolo fanga ka dɔgɔ an b'olu conseiller u ka tilekɔrɔbɔli dɔgɔya hali n'o ma ɲa ko bɛ ka ciw kɛ u k'a kɛ sanni tile ka kɔrɔta ou bien ni tile binna dɔɔni o y'olu protéger kosɛbɛ jiko dɛsɛ ma i k'i ka sun don mɛ pour que i ka se k'i ka position dɔn eu y'o kɛ mhm. ni fɛn bɛ n'i ma min faamuya mhm. i bɛ s'i ka docteur ma mhm. ale b'o tɔ walawala i ye i y'a faamuya o kɔfɛ an bɛ conseil wɛrɛ min di mɔgɔw ma o ye k'a fɔ sunkalo tɛ farikolo ɲɛnajɛ sa <laughs> hali ni sunkalo dɔ bɛ farikolo ɲɛnajɛ a t'a sa kɔnɔ falen ma se ka kɛ n'i y'olu kɔnɔ kɔngɔtɔ a diinɛ yɛrɛ y'o bila la o. alahu jotan wulum flying. Cina ada mana? Ebeklu lah orang. Ada ada mana sih ah, orang? <laughs> Wasro. <laughs> Wasro dong kita ini. <laughs> Farkulu tuli cuma hilen ada. Cisika fit ada. Eki mau ke sport adapti. U farkulu bisa mikro. Mikro. Kanafro. Kanafor sih. Al mau mau sport intensi ke. Cuma mhm. bola. Mhm. Sungguh wati wajib. hali ni b'a bɛ kɛ taama de ye furancɛ jan <laughs> k'a i karaba de kan'a défi ye a kɛ dɔrɔn farikolo bɛ se min kɔrɔ n'i y'o kɛ a ka ca Ala fɛ i mais j'ai tɔ fɛ an bɛ profiter k'a fɔ fana n'o bɛ taa sport na u k'a jija se protéger pour ne pas que sen kana na bana fana i y'a mɛn n'an y'o fɔ o kɔfɛ an kuma an ma u ko jija ka to ka furaw ta o ta ɛri ninnu na parce que k'a fɔ ko n bɛ ka sun don ko n bɛ n ka fura to yen mɔgɔw kana o kɛ yɛlɛmali bɛ se ka don furakɛli taabolo la mɛ fura man ka jɔ i y'a mɛn o de la sisan an bɛ min fɔ mɔgɔw ye a laban na o dumunikɛ cogo ye sadiri min ka ɲi mhm. sugolo fɛ mhm. n'i bɛ sun tigɛ waati min na mhm. hali ni jabɛti b'i la tamaro yamaruyalen don ah, taara den fila den saba ma tamaro yamaruyalen don ale ti kɔlɔlɔ base mɔgɔ suya jabɛti dɔ ma ni suntigɛ waati don suntigɛ waati an ka préciser préciser ok <laughs> mɔgɔ kana fɔ ko aa ah, ko docteur yɛrɛ ko k'an bɛ se ka tamaro tamaro don ko fɛn t'a la n ko suntigɛ waati munna suntigɛ waati parce que e tile bɛɛ kɛ e ma dumuni kɛ sugoro tɛ farikolo la e kɛ suntigɛ la sisan farikolo mago bɛ sugoro rapide de la pour que pɛriti mi mi yen ka se k'o récupérer rapidement o de mi an bɛ tamaro autoriser o waati mhm. i bɛ tamaro kɛ k'i ka sun tigɛ bon mi laada ko la yɛrɛ an ka mɔgɔw mi min kɛ kɔrɔlen vraiment o ka ɲi kosɛbɛ suntigɛ nin na fɛn kalamaw effectivement i b'a ye olu bɛ nugu dayɛlɛ oui oui o ye tiɲɛ ye ani jimafɛn ninnu mhm. n'o kɛra i b'i ka ni siri i bɛ mun bolo mhm. u b'o mi siriw min u b'o ka dumuniw kɛ et que eh, surafana n'u tilara seli na u bɛ se ka sɔrɔ fana fana dun mɛ an tɛ dumuni imposer mɔgɔw kan parce que mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye mɛ an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye ka caya o b'o hakili to dumuniw na dumuni minnu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye o la suntigɛ waati ninnu na u ka caman bɔ tulumafɛn ninnu na i y'a faamu Sadi i b'a ye ne y'olu dun i bɛ mɛn ka sɔrɔ farikolo ma ba yɛlɛma olu sumaworo bɛ mɛn farikolo la bon la tulumafɛn ninnu olu bɛ se ka dun o waati dun waati na a kana caya a kana caya parce que fɛn si dama tɛmɛ ma i farikolo an'o fɔ fɛn bɛ ka hakɛ la et que su kɔnɔna na ko jija jiko la n bɛ taa ka se ka jiko in ka min na parce que sunkolo mana daminɛ an bɛ mɔgɔ caman de sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ mɔgɔ jabɛti ye mɔgɔ mun kɛlɛ sun kɔnɔ n'a caman sababu bɛ kɛ jiko de ye alors que o sɔrɔ ka nɔgɔ an ka jamana min kɔnɔ Alahu akibaru tubaarikala i <laughs> y'a faamuya jiko gɛlɛya ba ti yan ka se hakɛ la exactement n'a fɔ Sahara jamanan, ninnu voilà o la mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ n'an y'an hakili to olu la i mm-hmm. ya b'a ye an bɛ se mm-hmm. k'an ka sun kɛ ka na ni kololo kai Ni tun y'an ka dɔgɔtɔrɔba ye an bolokɔrɔ n'o ye Djibril Tarawele a bɔra ka ɲɛfɔli minnu kɛ sisan an b'a jigiya k'a fɔ aw ni aw an bɛɛ ye caman faamu na an b'a fɔ aw k'an bɛn spécial arahamanda sigiyɔrɔ dayɔrɔ kɛnɛ kan wasalamu alekum warahmatula sungalo jora kalo sungalo jora Keramakalo sungalo jora Punyakalo sungalo jora Keramakalo Silame ukakalo jora Sungalo Silame ukakalo jora Keramakalo Baraji chama misoro Sungalo la Jurumu chama miya Sungalo la Ni sungalo manase Silame ukakalo